understood that I was solo has shenanigans Far away from the truth, no vas a enseñarle el hood a un huérfano en Beirut Estoy hecho un basilisco por el devil's dust En dos días entierran a mi hermano al borde del bypass No respiro i em sento a Nibiru El 2009 escoltaves l'intoc parlar de Syrup Trade the truth is hero, espècie viva perquè té un bypass Històries al voltant d'un camping gas he quitado el asunto, me vuelvo al lecho, lo por hecho, tan cargadito que me fiebra el pecho, ni con amuletos bendecidos por santos saldré de esto, desamarrad del barco y mandadme al infierno. Bajaría al infierno por tercera, pero ya no fían, corneas con más hielo que en Bostock, miradas frías, cuando fui consciente de la historia y su cronografía, entendí que dejar un legado solo era utopía. Trabajo a la obra cada sama, descama aguantan las camas para pagar más grabaciones de New Drum. Entre que els guants malas puntas Me ayudo de las junglas Para escalar las llepes de las dunas Cuento los días que me quedan con los dedos No puedo manejar la nave con esos ojitos Con el pulso trémulo y el razonamiento que me invita al delito Más me falta voluntad para pedir auxilio